Ашамыйбыз. Сәлам! Кызлар, нәрсә бу? Марат, беләсең килсә, без җәйгә әзерләнәбез. Менә, Марат, кара, фитнес-клубка абонемент. Алло, әби! Улым, бәрәңге утыртырга кайтасыңмы? Менә фитнес-клубка абонемент. Ой, фу, авыл! Бәрәңге инде трендта түгел! Менә минем пилатес. Э, кычкырып әйтмә. Күптәннән сөйлисеңме? Марат, җитте безне мыскыл итәргә. Менә кара нәрсә мин үземә сатып алдым. Молодец! Алай булгач намаз укый башларсың. Яра кызлар, җитте талашырга. Бүген бит ярым финал шалада. Марат КВН командасы, башлыйк! Синең гөбәдгә ашыйсың киләме? Әйе. Ә йөземнәрен чүпләп ашарга яратасыңмы? Кайдан син беләсең? Шапшак малай. Тукта, тукта, монда бит мунча әзер. О! Шәп-шәп итәсең. Әйе, әйе. Аркаңны чапыйммы? Чап, чап. Булды. Вакыт бетте. Сезгә ошадымы? Әйе. Ә хәзер әниеңне бир әле. Әни сине Зөлфия апа чакыра. Күз алдына китерегез, авылда аукцион Кешеләр сөйлиләр, безнең ха- безнең авылда, әйме? Чиркәү төзергә телиләр. Не дай бог! Конечно, не дай бог, әй, әй, әй, әй. Күз алдына китерегез, әби күршесеннән тавыгын суярга сорады. Ә бабай, әлбәттә, шуңа үпкәләде. Дәшмә! Ә мин дурак хыялланган булам. Имеш, җәй көне Солилецкийга барабыз. Грязь лечениега. Ә монда өйдә грязь. Имеш, яңа домашний телефон алабыз. Яткан килеш кенә сөйләшәбез. Булды, Мәдинә. Көтү таралды. Изаурының соңгы сериалы булды бу. Кайда минем васият? Кайда минем васият? Әхәт, тынычлан әле. Мин бит сиңа сюрприз әзерләдем. Ә тавыкны суярга сорадым. Аңладыңмы? Чыннанмы? Әйе. Еллар карашанда. Мәдинә. Сәү. Ә сюрпризда 50 грамм бармы? Әхәт, Сәбәхәт. Но Мәдинә! Һәм инде чыгышыбыз ахырында нәрсә әйтәсе килә иде. Безнең команда бер нәрсәдән дә курыкмый. Сезнең бер үк вакытта алты бизәнмәгән кыз күргәнегез бармы?